voglia di qualcosa di dolce. E cosa c'è di più buono della torta novellina? Mmm, buonissima! Issima, issima, issima, issima! mettete i biscotti nel tritapitto dovete tritarli molto finemente, proprio fini fini fini fini. Mettete i biscotti in un contenitore. E aggiungete il burro fuso. Mischiate bene preparate una teglia a cerchio, la ricoprite bene con la carta forno. Poi versate i biscotti eh, mischiati con il burro fuso, livellate bene. Ora in frigo per 30 minuti. In un contenitore mettete il mascarpone, la ricotta cominciate a mescolare aggiungendo la panna un po' alla volta aggiungete il cucchiaio di zucchero e continuate ancora ad aggiungere panna la farcia deve risultare bella consistente. Trascorsa mezz'ora eh, ricoprite la base con la farcia appena fatta Sopra la farcia mettete i biscotti imbevuti nel caffè. Dopodiché mettete ancora uno strato di farcia e poi la torta in frigo per due ore. Trascorse le due ore, togliete il gancio dalla tortiera e con attenzione anche tutta la carta forno. E trasferite la torta in un vassoio. Livellate bene e ricoprite i bordi con le gocce di cioccolato. porta appoggiate uno stampino di vostro gradimento. E spolverizzate con del cacao amaro. Con attenzione togliete lo stampino E per finire cospargete ancora un po' la torta di gocce di cioccolato. Un like se vi è piaciuta la ricetta Questa torta novellina, oltre a essere bella da vedere, ma è molto buona da mangiare. Ve la consiglio da far gustare i vostri amici, i vostri bambini, i vostri parenti, vostro marito, vostro fidanzato o anche per voi stesse. Vi assicuro è una bontà. Iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti, attivate la campanella notifica e ciao, alla prossima!